Mi nombre es Françoise Bielinski, viuda de Sitzer. Nací en París en agosto de 1937, hija de padres polacos que realmente vivían en Alemania, porque se conocieron en Alemania, se casaron en Alemania. Tenía un hermano que se llamaba Reinhold mi papá siempre escogió nombres muy típicos del país donde vivían y nombres que posiblemente no delataran el origen judío que teníamos. Ellos vivieron en Alemania hasta el año 33. Mi hermano nació en el 32 y mi papá vio en el 33 que Hitler ya empezó a decir lo que pensaba hacer y le pareció mejor mudarse y fuimos, fueron a París mi papá era un sastre de muy buena calidad, que hoy en día se puede comparar a un Balenciaga o un Oscar de la Renta, y tenía una fabriquita en París. Y vivimos en París hasta el año 40, que fue cuando entraron los alemanes a Francia en junio de 1940. Apresaron a mi papá porque mis padres eran apátridas, tenían nacidos en Polonia, pero no tenían eh, documentación, eran residentes legales de Francia, pero no tenían eh, documentos de nacionalidad francesa. Cuando los alemanes en junio del 40 entraron y apresaron a mi papá, los franceses apresaron a todos los extranjeros. Y como no estaban muy organizados, mi papá pudo escaparse de ese campo. Y se escapó al sur de Francia, a Po. En Po eh, una había una sastrería y él entra en esa sastrería a pedirle trabajo al señor dueño de la sastrería, que se llamaba Víctor Mesplezón Y él le dio trabajo detrás del negocio, porque tampoco era legal que le diera trabajo a un extranjero. Y resulta que este señor era miembro de la Resistencia, y tenía unas ideas un poquito izquierdistas, pero fue muy gentil él, su familia, su mamá, su hermana, su hermano, todos ellos nos ayudaron y vivimos en la casa de este señor, Víctor, por un mes, hasta que pudimos alquilar afuera de Po, en Lons, y ahí vivimos dos años. Ahí que me acuerdo de ahí, me acuerdo que fue a un kindergarten, eh, me acuerdo que había gallinas y las gallinas recibían a mi papá cuando él venía del trabajo y ahí vivimos, pero mi papá no estaba tranquilo, a pesar de, que era Francia libre, pero igual ya los alemanes estaban entrando y mi papá no estaba tranquilo y siempre entonces quiso eh, seguir adelante. Eh, Víctor, desgraciadamente, alguien lo denunció y los, él terminó muerto en un campo de concentración en febrero del 45, en Oranienburg, porque había ayudado a los judíos. Entonces, ser miembro de la resistencia, eh, lo apresaron, cosa que nos dio mucha tristeza. Y eso lo supimos cuando ya estábamos en, Venezuela. Pero mi papá, al querer irse, y con la ayuda de Víctor, que nos hizo los contactos con los guías, y a mí me parecía que éramos seis, que éramos cuatro y dos personas más. Según los papeles que obtuve después, envía una sola señora. Para mí que la otra persona se escapó. Y yo, no, yo creo que su trabajo era el de cruzar a la gente, seguramente era un modo de, de ayudarse pero no, eran jóvenes, eran jóvenes los muchachos y yo sé que, por ejemplo, yo no caminé todo el tiempo, a mí me llevaron sobre los hombros en muchos momentos. Mi hermano eh, tenía 10 años, él sí, él andaba con una mochila. Pero cuando llegamos a la parte, eh, yo ahorita cuando estoy mirando estas montañas digo, ¿cómo fue que pasó esto? Entonces, claro, ya me doy cuenta que la gente va por un sendero, no es que se agarra la montaña y se baja. Hay senderos que deben tener muchos siglos y así fue como bajamos, porque cuando llegamos arriba, yo no me acuerdo de esa parte, digamos, de Po, cómo llegamos a, aquí al norte de Francia, no lo sé cómo llegamos. No sé cómo llegamos, pero sí sé, y no sé si tomamos un autobús, un carro, esa parte no la, no la sé para nada. Pero sí sé que cuando estaban arriba, y mi mamá no quiso bajar, tenía 35 años mi mamá. No quiso bajar porque lo vio a lo mejor muy peligroso, pero la dejaron sola y cuando vio que la dejaron sola lo que hizo fue sentarse y deslizarse. Por eso digo, ¿por dónde se deslizó? Por un sendero, pues tenía que haber sido una cosa. en octubre, octubre del 42, que me imagino que el clima estaba bien, todavía. No creo que hacía frío. Me imagino que pasa que yo digo, ¿cómo llegué de Po a, a Luchón? ¿Cómo llegué no, no esa parte no la sé. Y la verdad que yo no le preguntaba mucho a mi mamá porque a veces me parecía como que no le gustaba hablar mucho del tema. Entonces esas cosas que a lo mejor uno no pregunta, y no sé si eso revolvía emociones negativas en ella. Por la montaña entramos a leer y y nos pararon. Bueno, la Guardia Civil nos paró y según mi hermano, mi papá lloró, y etcétera. Y bueno, ahí hablaron para allá y para acá. Ah, sí, que me dijo mi hermano que los pobladores de este pueblo, porque nos querían mandar de vuelta a Francia, porque no teníamos visas de salida de Francia, teníamos visa de entrada a España, que me imagino que se compraron, y teníamos pasaportes de Honduras y ellos entonces querían mandarlos de vuelta y los campesinos dijeron los pobladores que habrán que estarían ahí de testigo, no no los mandes de vuelta ya cruzaron ya llegaron bueno eso fue y después a mí me parecía que puede ser en una, noche que haya sido la cruzada de la montaña eso es lo que a mí me parece tiene que haber sido muy bien planeado ¿no? porque me parece que nosotros cruzamos en una sola noche y, llegamos aquí a esta población y cuando llegamos aquí la Guardia Civil, después de que decidieron aparentemente no mandarnos de vuelta, me pues preguntó cómo se llama la niña, la niña se llama Françoise, ah, no, la Françoise es Francisca, y a Francisca se le dice Paquita. Y pues de ahí quedó ya mi alias. Según los papeles del profesor Calvet, que yo no sabía que nos habían arrestado, yo le digo, pues si nos arrestaron, ¿cómo nos soltaron? Entonces me dice, porque mientras que escribían a una, a una autoridad, alguien selló los documentos y nos fuimos a Barcelona. Yo lo que me mm. recuerdo de Les es que yo estaba muy, muy cansada y que el sol estaba... Ah, no, entonces estábamos en alguna pensión y yo abrí unas puertas de esas así grandotas, largas que hay, que es como una ventana, un balconcito, y entonces el sol estaba brillante, así que tiene que haber sido ya las 12 del día o más allá, y de repente la familia mía me dijo, cierra la puerta, porque parece que abajo estaban chequeando los papeles. No, dijo de Les lo único que, me, que más me acuerdo es que mi hermano dijo que los, pobladores dijeron, no, no, ¿sabes? Como salieron en defensa nuestra, pues eso, que es una cosa muy, muy especial. Bueno, en Barcelona había una organización judía que se llama Hayas, H-I-A-S, que quiere decir Hebrew Immigrant Aid Society, que es una sociedad que ayuda a los judíos todavía existe hoy en día, hoy en día no tendrán tanto trabajo, pero es una, y ahí estábamos en una pensión, ahí sí estuvimos eh, bastante tiempo en Barcelona, bueno, digamos, vamos a decir que tiene que ser, de no, me recuerdo que era muy lindo haber estado en Barcelona, me acuerdo de eso. No, no todos los sitios, pero sí anotó les, eh, y yo nunca creía que les era un pueblo, yo creía que les es los, los, y después decía Lérida. Y, y después eh, algo de Barcelona, cómo era la pensión, pero yo no traje ese librito, eh, algo, algo anotó ahí. bueno, yo lo estoy viendo con mucho agradecimiento a la vida y a Dios que me ha permitido esto, que el profesor Calvet me dio este regalo, porque de verdad que esto seguro que hace año y medio no estaba en mis planes de ninguna manera. Eh, bueno, estoy counting my blessings, contando mis bendiciones.